у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну тепер розвеселимо. Ой у лузі червона калина похилилася чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? калину, червону калину підіймемо. Але не славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Доброго вечора. Ми з України.